Здравствуйте! Сегодня будем делать замену воздушного фильтра на автомобиле Fiat, Fiat Albeo. Для этого необходимо иметь прежде всего фильтр. Фильтр вот такая модель AP022-2 а Mada in Poland. Изготовлено в Польше. Теперь достанем его здесь и посмотрим, какой он формы. Вот такая форма этого фильтра. Размер этого фильтра по внутренней стороне, куда он будет входить, замеряем. 80 миллиметров. По длине он 260 миллиметров. Высота данного фильтра 50 миллиметров. Углубление вовнутрь. И теперь приступаем к замене его. Вот так выглядит внешний вид в моторном отсеке. Будем отсоединять. Вот здесь находится воздушный фильтр. Вот эти все болты необходимо открутить. Их здесь 6 штук. Три сверху, три снизу. Снизу их недоступно открутить, поэтому придется все это снимать. Если у кого есть возможность такая, что открутить можно снизу, то можно и не снимать весь. Итак, приступаем к замене воздушного фильтра. Раньше я снимал полностью вот эту крышку. Ну, а я сегодня решил замену произвести еще облегченным способом. Для этого берем вот такой ключ. Ключ отвертка называется. Головка на 7 миллиметров. И откручиваем. Внизу расположены болты аналогично верхнему. Можно это сразу на ощупь ощущать и откручивать их. Без навыка, конечно, может это будет и тяжело их найти, но они все внизу хорошо расположены. А так, если мы только будем откручивать этих 6 болтов, то мы ускорим процесс замены данного фильтра. Теперь нижний я открутил, теперь верхний откручиваем. Они очень быстро откручиваются, эти болты. Сперва откручиваем боковые, потом средние, чтобы крышка не шла на перекос. последний болтик откручиваем. Болты эти где-то по длине 45 миллиметров. Все, вот открутили. И вот смотрим, как расположен у нас фильтр. И также в такой последовательности будем ставить и новый фильтр. Вынимаем старый. Давайте вот сравним. Вот новый фильтр и старый, как видим. Размер у них одинаковый. Теперь будем ставить новый фильтр. Ставим это место фильтр. Он очень быстро меняется. Все, его поставили. И теперь также прикладываем и ставим ее на место. Это очень простой и быстрый способ заменить фильтр. Вот, закручиваем сперва средний болт, берем, затягиваем. И потом нижний, тоже посередке сразу берем. Чтобы не было никакого перекоса. На ощупь берем эти болты и завинчиваем. Теперь боковые нижние закручиваем болты. А потом аналогично верхней. И теперь осталось верхней затянуть и все. Воздухозаборник на место ставим. Все. Так, очень быстро, каких-то не прошло даже и 5 минут, мы произвели замену воздушного фильтра. Каждый может справиться с этой простой работой. Это, здесь ничего сложного нету. С вами был канал Делаем Сами. Надеюсь, что это видео будет полезным при замене воздушного фильтра на автомобиле Fiat и подобных этой модели. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.